Okay, you ready? Just look at that. Look at this. Okay. What? no? Stop. Uh, no. Ready? Do not stop. Do oh. not stop recording. Oh. Just look at it. Oh. Oh. Oh, Oh. sige na. Go go go. Oh. Oh. Oh. Go jump. Oh. get into the water. Okay na, Kairos, ha? Kairos! Okay na. Doon Malalim ba to? Lulubog ba siya? O malalim daw dyan. you cannot go there. Ha? Hindi ba siya lulubog? Hindi siya lulubog? Sabi mo, tap mo ng kana, tapos mo ka ay, ha. dyan ka lang dito ka. Wag do not go in the middle. Okay. Okay, pagkapunta dito ni Kuya dito, okay? Bali mag Kairos. Bali mag-waste din niya talaga. Kaya bilis. Mababili agad dito dito.